Основная претензия заключается в том, что переплата по договору была. Подключится руководитель женской службы. Были случаи, что люди садились и уезжали. Нет, так меня просили освободить бокс. Я просто сказал, что я никуда не поеду. Знаете, что надо сказать в эту камеру? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. И сделайте красную кнопочку к себе. கொடுத்துருக்குவாரு вас вопросы, я... Соответственно, у нас претензия в приложении. Мы в том числе хотели бы вручить. Так, да, я сейчас предъявлю на представление полномочий. Копия претензии, ой, то есть копия доверенности, соответственно, вам приложена. Основная претензия заключается в том, что перекладка по договору была, версия претензия отражена. Плюс а, сообщение информации о товаре и, соответственно, навязывание дополнительных услуг. Переплата, навязывание услуг, а каких услуг? Там, соответственно, заключались договоры страхования, несколько, в том числе защита в пути, каска, а, полис страхования ГЭП, СНГ-страх. Так, и все. Пока, да. То есть вопрос страховых продуктов. страховых продуктов и в по договору а переплата по договору э, э, из чего? Смотрите, получается у нас э, общая сумма денежных средств, перечисленного в адрес продавца, составила 2 миллиона 305 тысяч 690 рублей, э, в том числе с получением кредитных денежных средств. Да? Э, сама стоимость автомобиля, она по договору составляла 1 миллион 834 рубля 900. Вот, поэтому разница в 470 тысяч 790, да, она является переплатой по договору а перед вам появляются именно те услуги, которые он... В том услуги. Вот в эти 400 тысяч э, Это все вопросы. в этом э, заключается суть самопредприятия. Да, А, хорошо, тогда что вы хотите от нас получить? А. Ответы или э, что вам надо предоставить? В принципе, Соответственно, у нас требования изложены претензии, да, мы просим их рассмотреть, э, установленный законом срок дать ответ, желательно в письменном виде, да. Ну и, соответственно, решить данный вопрос мы хотели бы в судебном порядке. Судя или до суды? В досуде. Хорошо, Радан. Э, мы сейчас э, посовещаемся с коллегами. Я к вам вернусь, дам вам ответ. И решение. В любом случае мы будем на нашу претензию отвечать. А сколько нам нужно написать? Побудьте здесь. Сейчас э, также подключится руководитель клиентской службы. Мы примем вашу претензию, да? Дадим письмо на сторону ответ на И поможем решить это все. Очень приятно. Здравствуйте. Проходите, вам уже будем снимать. В вопрос у вас? у нас, соответственно, в том, что у нас по договору итоговую стоимость автомобиля составляла 1 миллион 834 500, да? Соответственно, по факту мы заплатили 2 миллиона 305 тысяч 690 рублей. поэтому полагаем, что в данном случае у нас право было нарушено, в том числе на предоставление информации, товары услуги. Соответственно, навязали нам дополнительные ненужные услуги. Поэтому полагаем, что данные действия принесли нам убытки. Вот просим в претензии, соответственно, данную разницу уплатить. А, претензии со с приложениями, в том числе там э, копия доверенности предоставленной мной. Вот все контактные адреса указаны. В основном э, приложением данной претензии является копия договора, который был понятно, нас услышали. Да, вот Ответим вам письменно. Да, если есть возможность, очень хотелось бы получить. Если вы с собой заберете или надо? Я с собой заберу, потому что копию вам предоставлю. А это доверенность, соответственно, непосредственно выписанная клиентом на нашу организацию. Организация уже в порядке доверия. А, это доверенность э, с организацией, а это доверенность, что вам доверяют. Да, это организация уже доверяет. Тут я могу копию взять, да? Копия приложена. А, здесь все Да, да, да, конечно. Там самой претензии последним пунктом от руки дописано то, что копия доверенности. Она последним листом была. Да. Все хорошо. Да, и хотел бы ответчику, чтобы его поставили. Фоточку пойдемте на ресепшн да? поставим. Собирайте оригинал. А у вас два экземпляра дают претензии? Да, на моем экземпляре просто ответчик поставим. смотреть машину, чтобы все было хорошо. услуги-то оказывались? У меня вершинка должна была быть, но она есть. Не, вот что должна были. Просто мой тарелка, салон, в меня абсолютно устраивает. Я просто не поняла, почему я должна была за нее оплатить до оказания Ну, видимо, там счет больше просто идет за качество оказания услуг. Ну, не Да? У а меня У вас за качество оказания услуг больше идет денежных средств платится? Пока вроде все так. Не устраивает только, что у вас после оказания услуг опла оплачиваются деньги? до. Или до? До. А, Мы до? Просили до в том а, дело. Вообще после можно ну, оплатить. Были случаи, что люди садились и уезжали. Ну, это может быть на дешевых машинах. Я не думаю, что Нет. на таких машинах люди, особенно хрупкая женщина, возьмет, сядет в машину и скажет, пошли вы все, да? Нет, дело даже не в этом. Человек, к примеру, приезжает, купить машину. Ну. такой, что он, во-первых, заехал, вышел, да, то есть не подошел сразу к нам, не оформил, не оплатил. Он мощно сказал, как нибудь Дальше площади помыли, мы ждали, я ждал клиента от своего, от своего ответственности оформил. В итоге был закрытый, он пришел, принял машину, уехал. Ну. И не оплатил. Так а в чем проблема? Вызвали сотрудников полиции, написали заявление, его нашли. Ну, получается все, я не спорю. И все. Так все в рамках закона. То, что у вас там какие-то есть хотелки, это ваши хотелки. Вы не готовы были предоставить документы, где написано, даже если это ваши внутренние правила, вы должны были меня с ними ознакомить. вас не устроила? Да, меня устроило, меня не устроило, что я потеряла время и нервы, потому что мы с вами реально ругались. Я любезно общался максимально. Но ну, вы меня выводили. Я так долго сейчас, наверное. Ну вы мне просто говорили, не нравится, едьте на другую мойку. Ну, нет, нет, я сказал, э, выбор это ваше правило, ваше право. Если да. вас не устраивает э, спектр наших услуг, вы можете выбрать. Меня не устраивает спектр ваших услуг. Я хотела понять, на каком основании я должна была оплатить услугу до ее осуществления. Как-то так. То есть негативный отзыв вы себе заслужили? ваша правда. И в Яндекс, и в Google все Хорошо. будет. Подайте, пожалуйста, тогда к ней воду и ручку. А можно посмотреть документы, где написано, что я да, обязана кстати. предоставить, вы э, оплатить услугу до ее выполнения? сейчас хоть можете предоставить это? Если оплатить или вы самый старший? Я здесь администратор. Ну, тогда книгу отзыва, туда пройдем. Пойдемте туда. Буду. Можно ознакомиться, да, с внутренними вашими правилами? Ну да, юридический адрес, нормально, все есть, печать. Только единственное, что с, 19, э, с 18 -го года оно у вас не обновлялось ни разу знаете, да, что она у вас уже просрочена? Не вызов? Конечно, она каждый год обновляется. Либо ставится, а, ставится отметка о том, что, да, вот, например, вот здесь, вот, что она продлена, печать, соответственно, организации а, и подпись руководителя. И когда была обновлена. То есть она у вас уже недействительна. Вы ну, передайте эту информацию, да. Есть смысл писать? Ну, пока да, есть смысл прописано седьмое. Седьмое. В бухгалтерию вас? А, ну, бухгалтерия это бухгалтерия, бухгалтерия для вас. Ну, ну, тогда вы не могли ссылаться на то, чтобы человек мог оплатить. Это была просьба. Ну, ну она также, девушка могла также по просьбе ну, взять вам вежливо отказать. Нет, так меня просили освободить бокс, я просто сказала, что я никуда не поеду. Ну, это уже было хамство. Нет, Клиент. Сказал, что... пошла попросила оплатить. Попросили? Да. Ну, она, если вам отказала, я и сказала, что она будет оплачивать после того, как вы окажете ей услугу. Она вас точно так же может попросить сейчас снять штаны и пойти на улицу купить. Или, или, или, или нет, или присесть пять раз. Ну, Отжаться 10 раз, например. Нет, я не утрирую, я все скидываю на то, что типа вы попросили, она также может попросить кто-то может бросить, потому что это. Какая Хорошо, итог какой? Мы же, итог, вы все сделали, все правильно, да, Вообще сейчас ну, все оказали услуг, сейчас девушка вам оставит отзыв, и плюс еще будет у вас негативные отзывы о вашей компании в интернете. Надеюсь, к вам больше, может быть, не придут люди обращаться за вашими услугами. Ну, качество услуг вас устроило? Ну, качество, да, а вот сервис нет. А сервис нет. А это нужно было делать раньше до приезда, вот, допустим, девушки. Ну, на самом деле у нас был с вами такой не очень неприятный разговор, с которого мне не то, что не хочется даже сюда приезжать, а я просто не понимаю, вы мне даже не могли толком объяснить, почему. Вы просто сказали, что вам все равно, как бы вам вообще на все все равно, и вы никому ничего не должны, даже родителям. Потом вы обиделись, что я спросила, больной ли вы человек, потому что я вам 10 раз объяснила, что мне от вас надо, вы меня 10 раз спрашивали, что вы от меня хотите. Я спросила, вы здоров? Ну, раз вы не понимаете, что я говорю 10 раз. Поэтому разговор у нас был очень неприятный, вот эта вся ситуация. Ну, ну, я рада. У меня Ну, я, в принципе, от себя напишу. 2 ГИС, Яндекс, да. отзывы. В Google тоже. Почему, интересно, надо было скандалить, не понимаю. Я не понимаю. Так нет, вопрос-то в чем? Я попросила эти внутренние ваши правила с ними ознакомиться. А что вы мне скажете, у вас нет никаких документов? Я говорю, и вам все равно. Нет, я сказал, дайте есть. мне, пожалуйста, они телефон. Есть, они в бухгалтерии. Ну, как бы бухгалтерия И вы мне сказали, что вам все равно. Я попросила телефон хотя бы кому мне все равно. Вы сказали, что... Ну, в общем, мы перестали со мной разговаривать, в принципе. Ну, вот я и говорю, что есть какие-то, я говорю, есть какие-то документы, где условия ваши? Знаете, что надо сказать в эту камеру? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки пишите комментарии под видео. И сделайте красную кнопочку к серой. Об этом вам скажут ваши друзья. <laughs> Нам хейтеры не нужны. Никогда не писал негативные отзывы, ни не комментарии, ни мое. Я могу забрать машину? Оплату а, Вот, об этом, типа, этих случаях я и Нет, это не тот случай вообще. Есть машина, номер машины, понимаете? Все эти ситуации.

качество оказания услуги хромает так себе, я бы так сказал. отдел продаж. А, Олег, очень приятно. Приобретали у вас автомобиль 26 августа. Договор заключался, соответственно, у нас имеется претензия, где мы можем обсудить это Конечно, претензию можно установить. Ну, видите, у нас такой с есть, да? Уже есть, да? Да, конечно. Давайте сейчас буквально дайте минуточку, сейчас поговорю, схожу, расскажу, куда что предоставить. Вам какую-то претензию прямо сразу дать? просто? Если есть возможность, то давайте я предоставлю, посмотрю просто, я руководителя приглашу. Давайте. Пожалуйста. Можете ну, пока кофе, диванчик буквально дайте на 5 минуточек. Хорошо, обождем. Пойдемте. вам нужен. Это устав, если он вам нужен, для того, чтобы подтвердить действия моих полномочий. Ну, у нас, в принципе, тоже доверенность. Вы нам ее отдадите или дадите снять копию? Или копия Коп... есть здесь? Если не, не ну, сложно копию, снимите. Сейчас сниму дальше. Такой обмен любезностями, да? Да, само собой, все должно быть в рамках правового года. И делового общения. Копия тут есть, нет? Копия паспорта тоже нет. Ну, короче, я Сниму копию? Да, да, да. Момент. Так, значит, возвращаю паспорт. Да, да. И далее одна такая, да. одна такая. Давайте оригинал. Я вам его заверю. Так. Давайте проверим по списку то, что есть в приложении. Чтобы все было правильно копия паспорта заявителя есть. Копия договора купли-продажи от 26 августа есть. Копия кредитного договора за номером 1432 есть. Копия сертификата самого. Да, только 40 все. Копия приложения или договора также. Здесь. Да, тут, соответственно, стоимость оказанных услуг. Угу. Краткая суть претензии озвучки. Да, соответственно, при приобретении автомобиля сотрудникам ну, салона было сказано, что вы берете бюллетень с дополнительным оборудованием да, дополнительно платите. Либо, соответственно, берете без доп. оборудования, обязательно необходимо приобрести дорожную карту помощи дороги на 160 тысяч рублей. Полагаем, что данная услуга навязана является, да, что противоречит положению закона о защите прав потребителей. Угу. Информация о ней предоставлена сотрудникам не было, поэтому полагаем, что Минправо вернуть данные 160 тысяч рублей. Окей. Значит, э, претензия получена. Суть обращения понятна. В рамках установленного срока посмотрим то, что есть, то, что сохранилось по видеоматериалам, по аудиозаписям, чтобы весь вопрос был объективным с вашей стороны, с нашей стороны, ну и далее ответим. Так что продолжаем коммуницировать, все контакты указаны в претензии или как лучше там электронная почта или попросить кого-то курьера завести ответ лично для ускорения процесса. В принципе, там, если не сложно, запишите мой контактный телефон. Угу. Заняли. Ну все, надеюсь, что мы предельно быстро сможем разобраться с ситуацией. Если надеюсь. Правда на вашей стороне, значит, победа будет у вас. Если правда на нашей стороне, то тогда, наверное, процесс немного затянется. Да, так оно и будет.